Bugun sizlar bilan hamyonbop Infinix Smart 7 smartfoni haqida gaplashamiz. Uni plus va minuslarini ko'rib chiqamiz va u konkurentlardan ustunmi yoki yo'qmi xulosa qilamiz. Xullas salom. Bu Texnoplov, men Faris Abdurayevman. Saji! Bosoringlar. Davay. Infinix Smart 7 ssenariysi tayyor. Kimga? Hmm. hmm. Nici pul boğattı. E, nici pul boğattıymış. Check. The grills in my mouth, double as a freeze. The grills in my mouth. Bu smartfonni birinchi marta qo'limga tushganda korobkasidagi 3D 3D texture degan e, yozuvni ko'rib hayron qolgandim, lekin korobkani ochganimdan keyin o'zimcha ko'p narsani kutganimni anglab yetdim. Lekin bunaqa korpusni plyus taraflari ham bor. Masalan, u qirilmaydi va qirilgan bo'lsa ko'rinmaydi qirilgan joylari. Korpusning orqa tarafi plastikdan ishlangan va u bir qarashda sizga Redmi 7 yoki Redmi Note 7 ni eslatishi mumkin. Э, ular ham shunga o'xshaydi lekin ularda atroflari qirrali emas a bu telefonda esa atroflari qirrali va bu manga chiroyli ko'rindi smartfonni korobkadan ochganingizda korobka ichidan nafaqat blok питания ya'ni quvvatlash bloki balki quloqchinlar va o'ziga xos chexol ham chiqib keladi bundan tashqari smartfonga himoya oynasi ham o'rnatilgan bo'ladi bu yoqimli holat ayniqsa hozirgi smartfonlar korobkasi ichidan Э, simidan tashqari hech narsa chiqmasligini inobatga olsangiz xo'sh endi smartfonni o'ziga qaraydigan bo'lsak smartfon tagida karnaylari joylashgan ya'ni kolonkalar uning yonida quloqchinlar uchun mini jack va quvvatlantirish uchun mikro usb porti ha hamma type c ga o'tib ketganda ham bu yerda hali ham mikro usb ishlatilinadi ha aytgancha bu yerda sim karta uchun ikkita slot va bitta mikro sd karta uchun slot ham bor orqa tarafida esa diqqat qiling orqa tarafda barmoq izi skaneri mavjud va u juda ham tez ishlaydi. Ha aytgancha smartfon 4 xil rangda chiqarilgan: oq, ko'k, yashil va qora ranglarda. Displeyga keladigan bo'lsak, bu yerda 6.6 dyumlik e, yangilanish tezligi 60 gerts bo'lgan HD+ displeyi. Bu yerda hech qanday vau bo'ladigan pluslari yoki minuslari yo'q. Bitta ayta oladigan narsam, u narxiga arziydi. Smartfon yuragi haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda Mediatek Helio A22 protsessori o'rnatilgan va katta o'yinlarni ko'taradimi, yo'qmi deb darrov savol berasiz. Ko'taradi, lekin frizlarsiz o'ynay olmaysiz. Frizlar bu nima? Qotishlar degani. Chunki esdan chiqarish kerak emas, bu baribir byudjet e, kategoriyasidagi telefon. Shuning uchun katta o'yin o'ynamoqchimisiz shunaqa pulga bo'lmasam qochishlarga tayyor bo'lib turing undan tashqari esa bu yerda tezkor xotira 4 gigabayt va doimiy xotira 64 gigabayt va ana shu 64 gigabaytlik xotirasi deb ram xotirasini yana 7 gacha ko'paytirsangiz bo'ladi ya'ni mana shu byudjetlik smartfon uchun 7 gigabayt ram mavjud bu esa byudjetlik smartfonlar uchun yaxshi ko'rsatkich o'zi ahamiyat bergan bo'lsanglar telefonlarni narxi tushib ketyapti Э, xususiyatlari ko'tarilyapti xullas ishlab chiqaruvchilar bozorda birinchi o'rinni olib qolish uchun nimalar ham qilishmayapti mana instagramda mashhur bo'lish uchun mana mana shu telefonni o'zi sotib olib o'zi crash test qilmoqchi chunki ishlab chiqaruvchi unga shundoq shundoqlicha crash test qilganni ruxsat berishmadi sotib olasan keyin qilasan deyishdi ha aytgancha bu yerda face id ya'ni yuz orqali sizni aniqlash va telefonni ochib berish e, tizimi mavjud kamerasiga keladigan bo'lsak bu yerda 13 megapiksellik asosiy kamera va 5 megapiksellik frontal kamera va qiziq narsa shuki kamerani oldida bitta emas ikkita вспышка ya'ni chirog'i mavjud hattoki frontal kamera uchun ham o'zini chirog'i mavjud qiziq holat adashmasam samsung galaxy j ikkida bor a mana shunaqa frontal kamerani oldida chiroq agar sizlar ham shunaqa qanaqadir frontal kamera chiroyli frontal kamerani bilsanglar izohlarda yozib ketinglar videoni esa hd formatda ya'ni 1080 piksel bilan 30 fpsda olsangiz bo'ladi va kamerani test qilayotgan paytimizda boshida holat achinarli bo'lsa kerak endi telefon arzon shuning uchun ancha narsani kutish kerak emas deb o'ylagandim kameradan lekin bizani sal pal hayron qoldirdi mana ko'rsanglar bo'ladi batareyasiga keladigan bo'lsak bu yerda 5000 mAh lik batareya va ushbu holatni ustunlik desak ham bo'ladi chunki telefoni narxi arzon va shu bilan birgalikda 5000 mAh batareyasi bor va Smart 7 smartfonida 50 soat musiqa eshitsangiz bo'ladi 0 dan 100 gacha bo'lgan paytda batareyasi yoki masalan 32 soat suhbat qursangiz bo'ladi yoki 39 soat video ko'rsangiz bo'ladi endi 39 soat kim video ko'radi bilmayman 32 soat suhbat qurganlarni ko'rganman lekin o'ttiz to'qqiz soat video ko'rganlarni ko'rmagan ishlab chiqaruvchini aytishi bo'yicha mana shu telefonda ikki foiz quvvat qolganda ham siz yoki ikki soat suhbat qura olasiz yoki telefon haligi kutish rejimi bo'ladiku ya'ni ishlatmayotgan paytingizda yana yigirma to'rt soat turib berishi mumkin ekan artur tekshirdingizmi bu narsani yo'q artur bu narsani tekshirmabdi va yana bitta narsa infinix kompaniyasini aytishi bo'yicha mana shu telefonni ishlab chiqargan kompaniyaning aytishi bo'yicha ular ushbu telefonni sinovdan o'tkazishayotganda uni 10 ming marta qo'ldan mana bunaqa tushirib yuborishgan ekan yerga va unga hech nima qilmabdi agarda ushbu videoni tagida 3000 ta Infinix crash test degan izohni yig'sak, ya'ni 3000 ta odam Infinix crash test deb yozsa shu videoning tagida, bir hafta ichida ana shu izohlar yig'ilsa, bo'lmasan, Faris o'zining Nano o'zbek Instagram sahifasida ana shu telefonni 100 marta tashlab crash test qilib ko'radi. Nega 10 marta emas, atigi 100 marta? Chunki Fariz ham mashina emas-ku. ming marta tashlab o'tiradimi? Vaqt yetmaydi unaqaga. Yo'q, yetadi. bir haftasi ketib qolsa kerak o'n ming marta tashlaguncha o'zim ham yozib ketaman shu izohni videoni tagida va nihoyat narxi video mobaynida shuncha marta arzon telefon arzon telefon byudjetlik telefon dedik lekin hali ham sizga narxini aytganimiz yo'q narxi esa qirqta osh porsiyalariga teng har bir viloyatda osh narxi taxminan bir xil shuning uchun o'zingiz hisoblab ko'rib izohlarda yozsangiz bo'ladi biz esa to'g'rimi yoki noto'g'rimi sizlarga keyin javob beramiz shunaqa gaplar texno oshpazlar byudjetli telefonlar juda yam ko'payib ketyapti yana yaqinda mana texnoplov instagram sahifasida yana bir nechta byudjetli telefonlarni sizlarga ko'rsataman o'shanga kuzatib turinglar bu yoqqa ham obuna bo'linglar siz esa texnoplov kanali edingiz keyingi videolarni ko'rishguncha xayr backstage